የወጣቶች ዓለም ቲክቶክ ደንበኞች ያለምንም ክፍያ መጠቀም የሚችሉት መተግበሪያ ነው። ከአራት ዓመት በፊት ቻይና ውስጥ ይፋ የሆነው ይህ መተግበሪያ ዶዊን የሚል መጠሪያ አለው። ከባለቤቷ ቻይና ውጪ በተቀሩት ሀገራት ግን ቲክቶክ በሚለው ስሙ ይበልጥ ይታወቃል። ተጠቃሚዎቹ አብዛኛውን ጊዜ ወጣቶችና ህጻናት ሲሆኑ ራሳቸውን በድርጊት ላይ የሚያሳይ ቪዲዮ ቀርጸው ጓደኞቻቸው ወይም ሁሉም ሰው እንዲያየው በዚሁ የኢንተርኔት መድረክ ላይ ያጋራሉ። አብዛኛውን ጊዜ ተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ሲደንሱ ወይም ከሚሰማው ድምፅ ጋር ያፋቸውን እንቅስቃሴ አመሳስለው ሲናገሩ ወይም ሲዘፍኑ ይታያሉ። ተመልካቾቹ ቪዲዮ ካስደሰታቸው እዛው ላይ ያለውን የልብ ምልክት በመጫን አድናቆታቸውን መግለጽ ወይም የጽሁፍ አስተያየት መስጠት አሊያም ቪዲዮውን እንደ ዋትሳፕ ያሉ ሌሎች የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ለሌሎች ማጋራት ይችላሉ። ኢትዮጵያዊ ወጣት በረከታ በየነ እንደዚሁ ጓደኞቹ አጋርተውት ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከቲክቶክ ጋር የተዋወቀው የሆነ educational የሆኑ ቪዲዮዎችን በቲክቶክ የሚለቀቃል እና ይህ ሰብዬ ነው። በዛ ነው የጀመሩ። የአስራ ሰባት አመቱ ወጣት የአስራ አንደኛ ክፍል ተማሪ ነው። ቲክቶክ ሲጠቀም አምስት ወሩ ሲሆን የግሉ የሆነ ገጽ ወይም አካውንትም ከፍቷል። ያው ቲክቶክ ውስጥ ብዙ ጊዜ የማየው ለ astronomy እና ፊዚክስ የተያያዘ እና አንዳንዴ ደግሞ ለመዝናኛ የሆነ ጭፈራ ነገሮች ማለት ስለዚህ ስራዬ ብለህ የምትፈልገውን ነገር ፈለገህ ነው እንጂ የምታየው ቲክቶክ ዝም ብሎ የሚያቀርብልህን ቪዲዮ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ውስጥ ስትገባ እርግጠኛ ነኝ አይተሃል። ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ፣ ሙዚቃ ማስመሰል ወይም ሌላ አይነት ነገር። እንደው ያንን ራስህም ለማድረግ ሞክረህ ነበር? እሱን ሞክሬ አላውቅም። ራስህም ምንም አይነት ቪዲዮ እዛ ላይ አልጫንክም ማለት ነው? አልጫንኩም። ምንም እንኳን በረከት ከበስተጀርባ ሆኖ ቲክቶክ የሚጠቀም ወጣት ቢሆንም መፈለጊያው ላይ ኢትዮጵያ ወይም ሀበሻ ብሎ ቁልፍ ቃላት የሰጠ ሰው በርካታ በኢትዮጵያውያን ወይም ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተሰሩ የግለሰብ ቪዲዮዎችን ያገኛል። ከጀማሪ እስከ ዝነኛ፣ ከልጅ እስከ አዋቂ ሁሉም ተሳታፊ ናቸው። ኢንስታግራም ላይ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሏት ተዋናይት ሰላም ተስፋዬም ቲክቶክን በቅርቡ ተቀላቅላለች። ቲክቶክ ምን አዲስ ነገር ለእሷ ይዞ መጥቶ እንደሆነ ጠይቄያታለሁ። አዲስ ነገሩ ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ብዙ ታለንት የሚታይበት ነው። ከኛ ሙያ ጋር በተለይ የተገናኘ ነገር አለው። ሙዚቃም ጎበዝ የሆነ ሙዚቃ talent ኡን የሚያሳይበት፣ acting ጎበዝ የሆነ acting ን የሚያሳይበት፣ ብዙ talent ኦችን የምታሳይበት ነው። በቀላሉ ሰዎች በተለይ እኛ ሀገር በጣም ከባድ ነው talent ሽን ለሰው ማሳየት ማለት ነው። ያው አለመተዋወቅ ምናምን ስለሚኖር አርቱል ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር አዲስ የሆኑ ሰዎች ራሳቸው talent ኣቸውን በደንብ የሚያሳዩበት app ስለሆነ እሱ ነገሩን እወደዋለሁ። አዲስ ነገር ውስጥ ይመስለኛል ለእኛ ጋር። ሰላም ቲክቶክ ላይ ገና ጀማሪ ብትሆንም ከሌሎቹ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጋር ሲነጻጸር ፈጣን ነው የምትለው ነገርም አግኝታበታለች። ቲክቶክ ከጀመርኩኝ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ቢበዛ አራት ወር ምናምን ሊሆን ይችላል። አላውቅም፣ አላስታውሰውም በደንብ ግን ቅርብ ጊዜ ነው እና እንደ ኢንስታግራም እንደ ዩቲዩብ ብዙ ተከታይ የለኝም፣ ብዙ ቪዲዮ የለኝም፣ አልሰራውም። አሁን ገና ነው የጀመርኩት። እንደ ኢንስታግራም እና እንደ ዩቱብ አይሆንም፣ ግን በጣም active ነው ማለት ከፈጣን ነው ከኢንስታግራም ከዩቱብ ምናምን ሰው በደንብ ያየዋል። ተዋናይቷ ቲክቶክ ላይ የለጠፈቻቸው ቪዲዮዎች በጣት የሚቆጠሩ ቢሆንም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተመልካች ያገኘም ቪዲዮ አላት። ተመልካቾቿ ምን አይነት አስተያየት ይሰጧት ይሆን? ያው እንደ ሌላው social media ነው። ግማሹ ጥሩ ነው፣ ግማሹ አይደለም። ያው ግማሹ ያው ይሳደባል፣ ግማሹ ጥሩ ነገር ያደርጋል፣ ጥሩ ነገር ያወራል። ሀፋፍ ነው። ያው ሁሉም ጋር ነው። ሁሉም social media ላይ እንደዛ ነው። እንደ ፌስቡክ ባይሆነት <laughs> ሰላምን ከአስተያየቶቹ ይልቅ የሚያሳስባት በስሟ የሚከፈቱት ገጾች ናቸው። ቲክቶክ ላይም በእሷ ስምና ፎቶ ቢያንስ ሁለት ገጾች ይገኛሉ። አንደኛው ከ53 ሺህ በላይ ተከታይ ያሉት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከ42 ሺህ በላይ ተከታዮች አሉት። የእኔ ሰላም ተስፋዬ ነው መጨረሻ ያለው ሰላም ሮማን ተስፋዬ so አርባ ምናምን ሺ follower ያለው ነው የኔ። ስለዚህ ሰው በአንቺ ስም ሌላ የቲክቶክ account ከፍቷል ማለት ነው? አዎ አዎ ያው እንደ ሌላው social media ማለት ነው። በ fake account በኔ ስም አለ። ይሄ የአንቺ እንዳልሆነ ለማሳየት ምን አደረግሽ? እኔ ያው ምንም ሪፖርት ከማድረግና post ከማድረግ የኔ አይደለም ብዬ ምንም ማድረገው ነገር የለም። ሪፖርት አድርጌዋለሁ እና ደግሞ post አድርጌዋለሁ social media ኢንስታግራሜ ላይ የኔ እንዳልሆነ ግን ያው ትክክለኛው ያስታውቃል። ከዩቱቤ ጋር connect የሆነ ነው። ትክክለኛው ዩቱቤ ጋር ማለት ነው። ሰላም፣ ሮማን፣ ተስፋዬ E ያለው መጨረሻ ላይ የኔ የውጭ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ካሳተፉ ሙዚቃዎች መካከል የእስክስታ ጭፈራ የሚታይባቸው ይገኙበታል። ዓላማው ማን ጥሩ ይጨፍራል ብቻ ሳይሆን ማን ከሙዚቃው ጋር የሚሄድና የተለየ ነገር ይዞ ይቀርባል የሚልም ነው። ምንም እንኳን ቲክቶክ ላይ የሚለቀቁት ተንቀሳቃሽ ምስሎች አጫጭር ቢሆኑም እዚህ መተግበሪያ ላይ ብዙ ሰዓት ማጥፋት በተለይም ለወጣቶች ቀላል ነው። ቲክቶክ በአንድ በኩል ብዙ ወጣት አሁን ስለተለያየ ነገር እንዲያውቅና ስለተለያየ ነገር ሀሳቡን እንዲያካፍል ይጠቅመዋል ብዬ አስባለሁ። ጉዳቱ ደግሞ በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች አንዳንዴ ህጻናትም ማየት የሌለባቸው ወይ ደግሞ በእንትን በእነሱ level ደግሞ መታየት የሌለበት ነገሮችን exposed ይሆናሉ በልጅነታቸው እና guidance ስለሌለው ትንሽ መጥፎ ነው ብዬ አስባለሁ። ይላል በረከታብ የቲክቶክ ጥሩና መጥፎ ጎኑ ነው የሚለውን ሲገልጽ አባል የሚሆኑትን ወጣቶች ትክክለኛ እድሜ የሚቆጣጠር በእርግጥ ስለሌለም ህጻናትም የግል ገጽ ሊከፍቱ ስለሚችሉ ወላጆች የልጃቸውን ስልክ እንዲቆጣጠሩ ባለሙያዎች ይመክራሉ። በተለይ በኮሮና ምክንያት ትምህርት ተቋርጦ ተማሪዎች እቤት በሚውሉበት ጊዜ የቲክቶክ አባላት ቁጥር በከፍተኛ መጠን እንደጨመረ ይነገራል። ሴንሰር ታወር እንደተባለው ድርጅት ከሆነ የቲክቶክ መተግበሪያ ከሁለት ቢሊዮን በላይ download ተደርጓል ወይም ተጠቃሚዎች መተግበሪያውን ስልካቸው ላይ ጭነዋል። ይሁንና በፍጥነት በማደግ ላይ ያለው መተግበሪያ እጅጉን አነጋጋሪም ነው። በተለይ በህንድና በዩናይትድ ስቴትስ መንግስታት ዘንድ ህንድ ቲክቶክን ጨምሮ 59 የቻይና መተግበሪያዎችን በቅርቡ ከማገዷ በፊት ቲክቶክን ህንድ ውስጥ ብቻ 200 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ይጠቀሙ ነበር። የህንድ መንግስት መተግበሪያውን ያገደው የቻይናው ድርጅት ለህዝቡ ሉዓላዊነትና ታማኝነት የለውም፣ ከዚህም ባለፈ ለመከላከያና ለብሔራዊ ደህንነት እንዲሁም ለህዝቡ ሰላም ጉጂ የሆነ ተግባራት ውስጥ ቲክቶክ ተሳትፏል በሚል ነው። የህንድ ጎረቤት ሀገር ባንግላዴሽም ይህንን መተግበሪያ ያገደች ሌላኛዋ ሀገር ናት። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ቲክቶክን ከዩናይትድ ስቴትስ ለማገድ በተደጋጋሚ ያደረጉት ዛቻ በቅርቡ እውን የሚሆን ይመስላል። ቲክቶክ 18 ዓመት ካልሞላቸው ወጣቶች በህገ ወጥ መንገድ መረጃ ሰብስቧል በሚል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የ5.7 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተፈርዶበት ነበር። ከዚህም ክስ በተጨማሪ የቻይናው ባይት ዳንስ የተባለው ድርጅት እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ምንም አይነት መረጃ እንዳይሰበስብ መስማማት ነበረበት። የገንዘብ ቅጣቱ ግን ግዙፍ ለሆነው ቲክቶክ ምንም ማለት አይደለም። እንደ ብሉምበርግ የዜና ምንጭ ከሆነ ድርጅቱ በአንድ ዓመት ጊዜ ገቢውን ከ7.4 ቢሊዮን ወደ 17 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከፍ ለማድረግ ችሏል። ቲክቶክ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥም የሚታገድ ከሆነ በተለይ በዓለም አቀፍ ዘንድ ዝና ያተረፉና የቲክቶክ influencer ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት በአንድ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮቻቸውን ያጣሉ። በዓለም አቀፍ መዘርዝር ከአንድ እስከ አምስት የተቀመጡት አራቱ አሜሪካዊ ሲሆኑ አምስተኛው ደግሞ ከህንድ ነው። ቀዳሚዋ ከ87 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሏት የ16 ዓመቷ አሜሪካዊት ወጣት ቻሊ ዲአሜሊዮ ናት። አምስተኛውን ስፍራ የያዘው ህንዳዊ ደግሞ የ17 ዓመቱ ሪያሳሊ ከ43 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሉት። እነዚህ ወጣቶች አድናቂዎችና ዝና ብቻ ሳይሆን ያተረፉት በቲክቶክ ተሳትፏቸው ከሌሎች ትላልቅ ኩባንያዎች ጋር ውል ለመፈራረምና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማግኘት በቅተዋል። ይህም በርካታ ወጣቶችን እንደነሱ አንድ ቀን ታዋቂ ለመሆን አሊያም በቲክቶክ ገንዘብ ለማግኘት ማነቃቃቱ አልቀረም። ቲክቶክ ላይ ቀልድና ማዝናኛ ቪዲዮዎች ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያጋሩም ተሳታፊዎች አሉ። ስለ ኮሮና ተዋሲ ጠቃሚ ይሆናሉ የሚሏቸውን መረጃዎች ሐኪሞችና ነርሶች ይለግሳሉ። ፖለቲከኞች ወጣቱ ያለበት ሄደው መራጮችን ለመሳብ ሲሰሩ ይስተዋላሉ። ጠበቆች ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ምላሽ ይሰጣሉ። ሌላም ሌላም እንግዲህ በአወዛጋቢው የቲክቶክ application ወይም መተግበሪያ ላይ ያተኮረው የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት የእስካሁኑ ነበር። ለዝግጅቱ ልደት አበበ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።